Salam, hamını xoş gördük. Bugün sizə badımcan qiyməsini pişirmək qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün badımcan götürəcəyik orta ölçüdə. Badımcan təzə olduğu üçün qabığını soymaya da bilərsiniz, yəni vacib deyil. Badımcanı əvvəlcə mən yumuşam, indi isə təmizləyirik və ortasından baxın belə bir yarıq açırıq görürsüz. Və 2-3 deşik açıb qaynatmağa qoyacağıq. Badımcanları hazırladıqdan sonra bir qazana yığırıq və üzərinə çıxana kimi su əlavə eləyirik. Qaynara düşəndən sonra tez söndürürük. Çox qaynatmaq lazım deyil, əzilməsin. Qaynara düşəndə artıq söndürmək lazımdır. Çünki çox qaynatmaq olmaz. Pörtdəkliksə kifayət eləyəcək. Badımcanın içliyini, yəni qiyməni hazırlamaq üçün biz çəkilmiş ət götürürük və əti tavada qovururuq. Ətin suyu bir qədər çıxdıqdan sonra mən e, çəkin, birbaş soğanı çəkirəm və üzərinə əlavə eləyirəm, ətlə birlikdə qovururam. Kim istəsə soğanı xırda-xırda doğraya bilər, amma mən o soğan doğrayanda diri-diri qaldığı üçün mən ət çəkən maşından keçirdirəm. Artıq görürsüz, ət yağa düşdü. Məndə ət, e, yəni yağlı idi, ona görə çox yağ əlavə eləmədim. Kimdə yağsız olarsa, onda üzərinə kərə yağı əlavə edib qovura bilər. İndi isə zövqə görə tomat pastası əlavə edirik. İndi isə zövqə görə ədəvalarımızı əlavə edirik. Duz, qara istiyor, sarı kök, və qırmızı pul biber. Artıq bütün əvdavalarımız ətə qarışdı. Ən sonda isə mən darçın əlavə edirəm. Baxın, çay qaşığının ucunda və ətin altını söndürürəm. Qovurmaq lazım deyil, çünki darçının xüsusi tamı olmalıdır. Görürsüz badımcanlarımız artıq qaynadı və çox qaynatmaq lazım deyil. Baxın görürsüz sərtliyi hələ də qalıbdı. Çünki mən onları sobada qiyməni doldurdan, doldurduqdan sonra sobada bişirəcəyəm. Çox qaynatmaq lazım deyil və soymağa buraxırıq. İndi badımcanların içini bir qədər zövqə görə duzlayırıq. Daha sonra qiymədən badımcanın içini baxın bu şəkildə doldururuq. Badımcanların içini qiymə ilə doldurduqdan sonra zövqə görə yağ da əlavə eləyib sobada 190 dərəcəli temperaturda yarım saat ərzində pişməyə qoyuruq. E, mən su əlavə eləmirəm qaba, çünki badımcanları əksəriyyət halda e, sıxırlar suyunu, amma mən sıxmadım, suyu öz içindədir. Bişdikcə o suları buraxacaq. Qiyməli badımcanımız artıq bişdi. Siz də bişirin, çox doyumlu yeməkdir. Afiyyətlə yeyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.